Bai, bueno, e, gaur bildu gea lagun kuadrilla bat, e, desmilitarizazio kontuarekin ba, eh, ikusten dugu aurrera pauso batzuk eman bar ditugula, bai gaur karmengo eguna dela eta Donostian burutzen den desfile militarraren inguruan bai salatzeko eta jendeari informazioa emanez kalean e, panfleto batzukin, baina zuk esan ezun bezala, hau txantxa dirudi, parodia batean goaz, baina aldi berean serio hartu nahi dugu eta aurrera begira, ba, bai donosti eta Euskal Herri mailan ba, egitearena olako ekimen edo dena delakoak. Español ez el No estaba tranquilo en el cielo, viendo cómo la España grande y libre que yo conseguí crear se estaba yendo a la real mierda. Goizean, bo, beraien egun bezala hartzen dute, e, ospakizun moduan, beraiek datoz e, kargo altuak bai Guardia Zibilarenak, e, Polizia Nazionalak, e, bueno, e, dakago ere kaian e, e, militarren etxe hori eta aprobetsatzen dute ba meza bat egitarena ospakizun moduan eta bueno, argi euki bar da ez ditugula hemen behar eta horregatik gaude hemen salatzeko egoera Euskal Herrian bizi egun egoera hau eta saiatzeko beraiek alde hemendik egitea bere ala.